Continua la bogeria.cat de l'estiu. Ara registra un domini.cat per només 5 euros i et regalem la teva nova pàgina web. Què? Ho has sentit bé. Fes-te amb el teu domini.cat i aconsegueix el teu nou web des de 0 euros. És el moment. Entra a domini.cat i comença la teva aventura digital. I tot per 5 euros? No bojos! A internet i en català. .cat